хатар лаънати модар се тало дер карда истодааст сакалтуи курнамакро дар куҷое хобаш бурдааст хайр боз ту абла баъзан вақт тарафи вайро мегирӣ а ба ман че эраве hayat o adam. Çek istiyorlar çocuk. Rapişti dana. Geçti. Ne kadar oldu. атарлана курнама ҳамин дӯстонро дӯзитан мехост ки ба оғил надароварда дар берун гузоштӣ чунон заломад ки тиру ду дандона ба халқа фурӯ равад бигӯ ин чӣ ҳол аст охир ман هزون چینی رفته بودم در لعنت احمقی پایلوچ صدقه نان گرمو جوی نرمی من شوی ارباب تنجی است این کورنمک رو بینه چی کرده؟ او شیما رو مخرا ёни маро мехӯрад пӯшоки маро мепӯшад мурдаи модарашро ҳам ҳамаатон медонед ки ман гурондам имрӯз рамаро ба сари худ гузоштан хубаш бурдааст кори хуб накард ин шишак дар ҷари афтода маъюб шудааст маю магар ман ҳақ надорам ҷавонмаргро бизанам ақдоред не задан он тараф иста ба куштан ҳақ дорам як дустман аз сад ин хел сакалтуво беҳтар аст акнун чораи ин корро худи шумо аён бинед инро бине чӣ кардааст бечураи кӯдакро хариб куштааст рост хайр писарам зарар надорад зарар надорад як порча намади сӯхта баста шавад иншоаллоҳи таъоло ҳамааш хуб мешавад рост писарам ту бадшаҳӣ кардӣ нодонӣ кардӣ ин шӯриши арбоб аз дилсӯзӣ аст рост мегӯяд роҳушёр шав одам шав мегӯяд моли муъмин хуни муъмин гуфтам фаҳмидӣ як бор беатлӣ кардааст бубахшед рост аз хурдон гуноҳу аз калонон бахшиш гуфтам рост аз талаф шудани гӯсфанд ҳам ҳам нахӯред ино ҳам рост илоҷи он осон аст و همه ما معلوم است که آدینه از شما کاردار است درست این گوسفندی طلب شده را هم یک چیز نفت کرده و در بالای همان ها حساب میکنه فکر خوب راست اگر عمرش باقی باشد خدمت شما رو کرده ҳамаи қарзҳояшро адо намуда шуморо розӣ хоҳад кард ин ҳам дурус вақти намоз ҳам шуд акнун мо меравем шумаде ту ҳам дар ин ҷо роз наи ра ба хонаи бибияра табобат карда биё ба ту се рӯз муҳлат фаҳмидӣ رفت اگر پنج دقیقه از نزد تو ظلیم مرا رها کند میدونم چی کار کنم مردم همدیارانی عزیز маро маҳзур доред нону намакатонро пиҳил кунед роҳ пасе дуру хатарнок аст кӣ медонад чӣ мешуда бошад модарҷон модар исарам ин чи аҳво модарҷон охир من با این عذاب و عقوبت عمر بسر بردن نمیتوانم نبرای جون و جگرم اگر شد و از این راه پرخف و خطر بر نگردی من این پیری فرسوده بیکس و کوی را که میگویم مادر جون جون در وقت ما به حلق من یک قطره او که می که show up گل تو ای گل بعدی من با هر کی میخواهم بیلاقینشی کی من با داغ هجرانت چو بلبل دین иншоالло рӯзе мешавад ки ҳақ ба ҳақдор мерасад شهیم شما اما شما شد راستی سری شاعران اون وقت میرسند شامی که اختره شامی که اختره سوزد در آسمان روزی که در زمین سوزد دلی جوان هرگه که آدمی هرگه که آدمی جوید زی خود نشان بر قدر شاعران آن وقت میرسند بر قدر شاعران آن وقت میرسند азизи ман бирафт бо кӣ бихандам азизи ман бирафт дил бо кӣ бандам қасам хӯрдам ба чашмони сиёҳаш ки то ӯ барнагардад ман нахандам азизам азизам бевафоӣ пеша кардӣ калорафторӣ ноандеша кардӣ аз аввал аз аввал ваъдаҳои хуб кардӣ در آخر دلم را صد پاره کرده این زندگیم با غم و درد تو گذشت عشق من و تو با هم یک یک باره گذشت هر چی که بود و گذشت یک باره گذشت هرچی که بود و گذشت مرا نیست غم صد وای داره که عمر شیرینم بگذشت من شیشته بودم که یک جوان پیدا شد روی ملچه بدست دل رو بالا شد گفتم ای جوان آسته بیرو چکان شد خیال دیدش که زنگیری آسان شد جوان مو جوانی را ببینه بیا جانم دم با هم نشینه ҷавонӣ гавҳари ноёб бошад ки рӯзе мерасад онро набинем гар моҳ шавӣ назар ба соят накунам гар об шавӣ назар ба кӯят накунам гар дастаи гул шавӣ ё афӣ ба замин биллоҳ ба худо гирифта бояд накунам дуто духтар ба сӯи боғ мерафт ду то духтар ба сӯи боғ мерафт яке пешу дигар гулчида мерафт ва қурбони ҳамон пешина духтар ки зулфаш то миён хандида мерафт аз омаданам тоза бишуд доғи дили ман аз рафтанако мурд чароғи дили ман як дашти калон бошад як дашти калон бошад нигоҳи ту кунам то набошад дар дил доғи дили ман эй духтараке дар қади пасту ҷону маълима шавӣ дар таги дасту хону журнал тагирум варрақ варрақ гардону адресам намеёбум ки саргардону дар пуштаки хонамон гули кишмишак таксиомада накун дар ташвишай оча мега оча мега и домоду кадомишай ҳаме қалпастаки кулулаи мобангишай азизам азизам ҳар чӣ кардӣ ман накардам зади ханҷар ба қалбам дар накардам زدی خنجر به قلبم در نکردم زدی خنجر به قلبم میلیونی دوست و دشمن جداگی را تو کردی من نکردم من شیشته بودم من شیشته یا سر شانه کنم این بچه رهگذر دیوانه کنم دیوانه کنم اشاره خانه کنم دیلک شگیرم خودکش آباره کنم эй ёраки майдаҳаки туфлипӯшум аз тақтақи туфлиёт карай гӯшум гуфтум биравум гуфтум биравум туфлиёша бифрӯшум аз пӯлаки туфлиёт нимта бинӯшум гул дорам эй азизам гули кас дар кор нест ёр дорам эй азизам ёри кас дар кор нест аз барои номусам тахти бузурге сохтаам зери тахти подшоҳӣ бо ҳавас дар кор нест ало духтар сафедай чодари ты ало духтар сафедай чодари ты мани мискин ғуломи очаи ты агар оча мара бо мод гирад ҳарон чизе ки дорам садқаи ты аз боло миёй ба чаҳак байдил монум оҳаки дил ма дар сари роҳт монум оҳаки дилум бигирау чашмота ту кур шави набини пеши пота эҳ духтарҳо биленд акнун дев шудааст бӯд хубтар همین بای خانی همون رو در کالج خودمون ادامه میدیم اون روز که تو هم ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی آن روز که تو هفت ساله بودی چون گل و چمن حواله بودی و کنون که به چارده رسیدی چون سر و برو سر کشیدی و کنون که به چارده رسیدی چون سر و برو سر کشیدی غافل منشین نه وقتی بازیست وقتی هنر است و سرفرازی دانیش طلب و بزرگی آمود تا به نگران روزت از روز دانش طلب و бузурги омӯй то бенигарад рӯзат аз рӯ номунасабат ба хурдсолист насл аз шаҷари бузург холист ҷое ки бузург боядат буд фарзанди иман надорадат чун шер ба худ сипашикан бош фарзанди хисоли хештан бош офил манишин навақти бозист вақти ҳунар асту сарфарозӣ дониш талабу бузурги ёд то бедигарад рӯзат аз рӯз дониш талабу бузурги ёмӯд то бедигарад рӯзат аз рӯз то бедигарад рӯзат аз рӯ то бенигарад рӯзат аз рӯ نقطه تیجی ما که مردی سفرم هم سفری من هنرم هنری من سپرم کانی سرم تاجی سرم هنری تاج ورم بر همه دنیا ببرم هنری نو به وطن هجای bana derdiler Babayı هر زمان der. وطن ما دوست داریم هر جا شده وطن ما آباد کنیم هر کجا رفتم از آغوش تو دامنم را من تکیدم ره بره در هر قدم پای خود را ره بره افشان رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم پای خود را ره بره درخشان درختم بر زمینت از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکرد 또만 살아남에 دست بردم بر سرش چون بر سری فرزندی پیش با نوازیش گفتم او را از بدخشان کنده ام با نوازیش گفتم او را از بدخشان کندم تیفی شیرخاری مرا از بندی پیستان کنده ام با نوازیش گفتم او را از بدخشان کندم تیفلی شیرخاری مرا از بندی پیستان کندم ام تاجکستان میکنم شکری کبود بسیاری تو میکنم شکران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 ҳаводорон яке аз маҳбубтарин барномаҳои варзишии телевизиони боҳуристон офарин тораф меафзояд бале ҳоло мо меҳмони хонандагони мактаби рақами яки ноҳияи рӯдакӣ ҳастем ва ният дорем бозиҳои шавқвари телевизиони офаринро аз ин ҷо бароятон пешкаш намоем пазиро бошед خشرو شون مسابقه امروزه امودان که هنر و مهارت ورزشی خشرو با ما شما نمایش میدهند بیا دوستان عزیز نخوز دریم از کاکوی شما اونها رو با میدان دعوت میکنیم و بعدا بازیشون رو تماشا میکنیم و حلاوت میبریم نخوز دسته فروخ رو با میدان میخونیم مرحمت акнун дастаи баҳудуро пешвоз мегирем марҳамат дӯстони азиз читаро ки дидем дастҳо бо як чусту чулукӣ ва маҳорати баланди варзишӣ вориди майдон шуданд ҳоло фурсати ор аз ҳаст ки салом паёми дастаро шунавем нахуст саломи дастаи фаррух садо медиҳад марҳамат аз дастаи фаррух ба дастаи боҳудуд сао акнун саломи дастаи баҳудур садо медиҳад марҳамат دوستان عزیز همه طرف سلام پایین دستا رو شنیدیم حالا باشه من از دستا خواهش می‌نمم که دیگر رو پذیرای نموده با جای خود گذارم و با مسابقه جدی آماده شوند من موشم توی مدت شما رو بینون محترم با حکمان و دوار میدان شناس میکنم ما به هر دسته برار میخواهیم مرحمت برنامه امروز را حکمان در هیئت زیرین با حکمداری می نمایند корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии тоҷикистон сармутахассиси раёсати маърифи ноҳияи рӯдакӣ хайриддин садр аст роҳбари созмони хонандагони мактаб меҳрубон назар аст ва хонандаи мактаб дилноза абдураҳмонова دوار در میدان معلم تربیت جسمانی مکتب استاد ورزش جمهوری تاجیکستان محمد زایر نظیرов که دوبار صدا دو و شرط نخستین مسابقه ما آغاز رو بینید که این شهر چگونه اجرا کرده می شود در این شهر در دست پسران دسته ها حلقه ها با میدون ما از بین مانیه ها گذاشته تاخیر میدان حلقه رو در توتون گذاشته باز به مرا بر میگردن دختر نیز همین عمل ها رو اجرا نموده به مرا بر میگردونند حلقه چرا به همینطور بازی دوما میوبد این زمان برتای نصیبی دسته بهادر است است میکنم دسته بهادر با لباس های سبز و دسته فاروق باشه با لباس های کبود در میدان بینی هم مای دارند شوشه نواتی رو میبینیم بازی با و شکروشی دوما دارد در اینجا ورزشگران دسته فاروق کوشش کرده شدن که دستهشون رو به پیش کشن ولی ورزشگران دسته به حضور برتری رو از دست دادنی نیستند پس معلوم شود که اونها از این غلبه کردن دارند دومه بازی رو میبینیم بودی خط تماشا کنید بازی باجش و خروشی دوما دارد بینید که مخلصان دسته را چگونه پذیره می نماید البته پذیره نمودن مخلصان به دسته ها خواه و نیرو می بخشد های دسته ها قریب که برابر شدند و حتی دسته فروخ و پیش بر ما و در اینجا برشگرد دسته فروخ و خطوگی راه داد ادامه بازی را می بینیم اینک دسته ها برابر هستند و دخترکان آخرین دسته ها با میدان بر آمده می که در این شهر کدوم دسته غلی می آید در این شهر دسته فروخ غالی دسته اینک شرط نوبتی و بینید که در این شهر ایشوچیان عملهای گیمناستی را اجرا میکنند آنها به نوبت به میدان برآمده از بالای مانیه های ورزشی جهیده بله مت گیمناستیک غیل میزنند تا آخر میدان و باز همین عملها را اجرا نموده به مرا میگردند دومه بازی رو میبینیم بازی خط تماشا کنه بازی با جوش و خروش ادامه دارد دستها برابر حرکت کرده استودند نه ورزشگران دسته بهادر کمی هم باشد بعد پیش بر اومدن دستو صبح باز برو بینه تغییرات ها زود زود به عمل می آیند و شما رو می باید که بازی خط تماشا کنه و به طور خوب دسته ها به داری نمایید اصلا با ورزگری نبتی دسته بهادر واقعا متوانست با و چواکی خود دستش رو به پیش کشد دومه بازی رو میبینیم دو نوبتی فرو می میرسد و بیاید مهارت گیمناستی دخترانی دسته ها رو تماشا میکنیم بینه در این شهر نیز دختران خیلی فعال هستند آنها بازی رو هم زود و هم به خطا ایجرا میکنند برتر همان نصیب دسته با دور است در اینجا ورزگر دخترانی دسته فاروق نیز کوشش کرده شدند که دستش رو به پیش کشند ولی ورزگران دسته حضور برتر رو از دست دادنی نیستند دومه بازی رو میبینیم بادی دقت تماشا کنید شوشه نوبتی به میدان بر دومه دارد بازی دخترک نوبتی دست رو میبینیم بازی خواب باشد دوستان عزیز برتری همان و نصیب دسته بهادر است در اینجا ورزشگری دسته فاروق کوشش کرده است دست که دستش رو به پیش کشد ولی ورزشگران دسته بهادر برتری از دست دادنی نیستند اینک دخترکان آخرین دستا با میدان میبرند و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید در این شهر دسته فاروق غالب اومد آفرین به دسته فاروق дар шарти навбатӣ ва бинед ки ин шарт чӣ гуна иҷро карда мешавад дар ин шарти шочиён ба навбат ба майдон баромада аз майдон яктоги монияҳоро гирифта то охири майдон мем ва боз ба мара бармегарданд бинед дӯстони азиз агарчи аввал иҷрочи шартҳо аст вале барзигарони дастае ба ҳузур пешрафт ҳастанд вале намедонам сабаб даст чӣ бошад ки онҳо дар ахир мемонанд дар охири бозӣ шочиё навбатиро мебинем доди хайр бошед дӯстони азиз инак дастҳо баробар шуданд برتر باز نصیبی دسته دور شد جوش نوبتی رو میبینیم دو مدارت بازی سای دسته دور خیلی با پیش بر اومدن جوش نوبتی رو میبینیم دو بازی اینک دستای فاروق با پیش بر اومده هستن با ورزگری دستای فاروق واقعا او توانست با چوست و چوبک خود دستش رو با پیش کشد و اینک چون نخین دستا با میدان میبره میبینیم که در این شهر کدوم دستا می میآید در این شهر باز دستای فاروق غالب اومده آفرین با دستای فاروق خم زده بچه عزیز хаста набошед дӯстони азиз хотиррасон мекунам ки шумо бозиҳои шабхабари телевизиони офаринро аз солори варзиши мактаби рақами яки ноҳия рудакӣ тамошо доред ҳамин тарқ аллакай се шарти мусобиқаи мо сипарӣ гашт ва худи шумо шоҳиди он шудед ки шурочиён ба хуби аз рудаи иҷрочии шаҳро баромаданд вале аз ин се шарти сипарӣ гашта варзишгарони дастаи фаррух дар ду тааш ғолиб омаданд ва соҳиби холҳои зиёд гаштанд бо бозиҳои ҷобӣ барума дар пеш аст бо шабакаи баҳористон бошед инак шарти навбатӣ бинед ки ин шарт чӣ гуна иҷро карда мешавад در این سر بنا بعد به میدان برمده در میدان در جای های معین می نشینند این این بعد از بولد است اونها جهیده بازی رو ادامه می هم بازی ختم تماشا در اینجا برگردون دست فاروق با خطوگی را دادن و البته این خطوگی از مد نظر حکمان برنامه دور نمیموند ادامه بازی رو میبینیم بازی خط تماشا کنه نگشو چون اویسا اویسا با میگردند و دو مدورت بازی ایشون اویستا اویستا به مرا بر میگردند و ادامه دارد بازی باید خباشه دوستان عزیز در اینجا ورزگری دسته بهادور به سارو سیمگی راه داد و البته این بایستان نگردد که دستشون در رقیب میموند سوشه نوبتی رو میبینه باید خط تماشا کنید بازی دومه دارد بینید که مخلصان دسته را چگونه پذیره می نمایند البته پذیره نمدن مخلصان به دسته حقوق و نیرو می بخشد دو نوبتی تیرو میبینیم دو دارد بازی با دقت شو کنید بین ما را مرا برمیگردن میبینیم که در این شهر هر دو دسته ما را رسیده هستن با هر دو دسته бозии навбатӣ вабинед ки бозӣ хеле шавқовар аст дар ин шарт иҷрочиён туби баскетболро ба бозӣ дароварда аз байни монеао гузашта то охири майдон ва боз ба мара бармегарданд айни замон бартари насиби дастаи баҳодур аст ва идомаи бозиро мебинем бозиқат тамошо кунед дӯстони азиз бозӣ бо ҷӯшу хурӯш идома дорад ва дӯстони азиз шумо низ метавонед чунин бозиҳоро дар хонаҳои худ дар майдончаҳои назди ҳавлигӣ ташкил намуда пайваста ба варзиш машғул шавед то ҳамеша солиму бардам бошед зеро варзишро сарчашмаи саломатӣ мегӯям бине дӯстони азиз бартари ҳамону насиби дастаи ба ҳозур аст думаи бозиро мебинем бози хат тамошо кунед дар инҷо варзишгарони дастаи фаррух ба хатоги роҳ доданд ва бинед ки як хатоги метавонад дастаро ба ақиб кашад راه دادن و بینید که یک خطاگی میتواند دسته رو به عقیب کشد و اشتراشون باید کوشش کنن که به خطاگی راه ندهند اینک دخترکان به میدان بر اومدن و ادامه بازی رو میبینه دو خط تماشا کنه دوستان عزیز جوش نوبتی رو میبینیم در اینجا برزگرانی دسته فاروق با پیش بر اومدن زیرا ورزشگر دختر نخستین دستایی بهادور به خطاگی راه داد و بینید یک خطاگی میتونه دسته رو به عقیب کشد و در اینجا ورزشگرانی دستایی بهادر میباید که چست و باشن تو تا برابر عرفان خود گردن خاطر رسان میکنم که هنگامی برابر به مرا رسیدن بعد از ها چهار هنگامی مغلوبیت بعد از ها سه خوب هنگامی مغلوبیت بعد از ها پنج خلی داده میشه از جانب حکمان برنامه ادامه بازی رو میبینید در اینجا ورزشگری دستایی بهادر باز به خطاگی راه داد البته این همه خطاگی از نظری نظر حکمان برنامه دور نمیمونند جوچه نوبتی رو میبینیم بودی خط تماشا کنید اینا یک دختر کن آخرین دسته ها به میدان برآمدن و میبینیم که در این شهر کدام دسته غلی می در این شهر باز دسته فرو غالی به با به دسته فرو نوبتی و ببینید که موزیک خیلی شب خوبر است این شرط کارون در داخل حلقه ها و میدان بار اومده از بین مونه گذشته توفی میدان و باز به بر میگردند بیمارا دختر و مانو هم راشده بازی را ادامه میدهند با خط تماشا کنید دوستانی عزیز این زمان برتر نصیب دسته بهادور است شوشه نوبتی رو میبینیم نک برزگرون دسته بهادور خیلی خیلی با پیش بر اومدن اینستراکشنی نوبتی بازی دوما دارد در اینجا ورزگران دسته فاروق کوشش کرده دادن که دسته رو به پیش کشن ولی ورزگران دسته با حضور برتری رو از دست دادنی نیستند اونها کوشش کرده دادن که شاید در این شهر اونها می میآیند دومه بازی رو میبینیم با دقت تماشا کنید دومه دارد بازی که نباتی رو میبینیم برکا باشه دوستان عزیز ورزشگران دسته باودور خیلی خیلی با پیش بر اومدن و بر رقیبان خود این کنه نمیدن که برتر رو با خود بگیرن اینک پس از چند لحظه جفتی اخین دستا با میدان میبره و پس از چند لحظه دیگر خود بیشتر معین میگردد ادامه دارد بازی در این شرط دسته به ما دسته به حضور خان زن بچه عزیز دوستان عزیز شاید بیشتری شما مثل این هم سلامتون خوشی در برنامه فن شرکت ورزیدن دارید خیلی خوب چون امکانات رو تنها تلویزیون بارستان با شما فراهم سازد دو 21 92 21 تلفن ماست مرحمت به ما زنگ زنید این شرط نوبتی آغاز و ببینید که در این شهر در دست پیسرون دسته و توپ با میدان برمده از داخل دو حلقه گیمناستی گذشته تا آخر میدان و باز به مرا بر میگردند و همینطور شروع نوبتی بازی رو ادامه میدن اینا این زمان دستا برابر حرکت کرده ایستادن و در اینجا ورزشگری دسته بهادور به خطاگی راه داد البته این خطاگی باعث اون میگردد که دسته در رقیب میماند و البته از جانب حکمانی برنامه با این نوبت گرفته می شود برتر نسبی دسته فروخ است شرکچه نوبتی رو ببینیم بار دیگه خاطر میکنم که دسته فروخ بولیبوس های کبود و دسته بهادر باشه بولیبوس های سبز در میدان بین هم خوز میدارند برتر همان اون نصیب دسته فاروق هست در اینجا ورزشگران دسته با حضور کوشش کرده استادن که دسته رو به پیش کشند ولی ورزشگران دسته فاروق رو از دست دادنی نیستند ما بازی رو میبینیم بود خط تماشا کنید дастҳо қариб ки баробар шуданд инак дастҳо баробар шуданд ба идома бозиро мебинем идома дорад бозӣ ҳасан бабаршгар духтари дастаи баҳодур воқеа мутавонист бо чусту чолоки худ дасташро ба пеш кашад идома дорад бозӣ инак боз дастаи фаррух ба пеш баромад تغییرات زود زود به عمل میآید و شما رو میباد که باید خط تماشا کنه و به طور خود بعد از ها به حب داری نماید دومه بازی رو میبینیم این حق دخترکان و خون دسته به میدان میبرن و میبینیم که در این شهر کدوم دسته خالی میآید برتای نصیب دسته حضور است در این شهر دسته بهادور غالب آمد آفرین به دسته بهادور این شهر که نوبتی بیند که این شهر چگونه اجرا کرده می شود در این شهر اشتراکچیان عمل های گیمناسی را اجرا می کنند آنها به نوبت به میدان برمده از بالا مانه های گیمناسی جهیده از داخل حق گیمناسی می گذارند از مانه های گیمناسی دویم گذشته تا آخر میدان و باز همین عمل ها را اجرا نموده به مره بر می گردند ادامه دارد بازی بازی با جوش و خروش ادامه دارد شو چه نوبتی رو میبینیم بینید که مخلصان دست رو چگونه پذیره می نماید البته پذیره نمودن مخلصان به دسته ها قوه و نرو می بخشد. برتری نصیب دسته با حضور از در اینجا ورزشگران دسته فرو کوشش کرده استادن که دستشون رو به پیش کشن ولی ورزشگران دسته با حضور برتری از دست دادن نیستند پس معلوم شود که اون از مقلبه کردن دوران در اینجا ورزشگران دسته فروخ به خطوگی راه دادن و البته این خطوگی ها از مد نظر حکمانی بر ما دور نمیمونند ادامه بازی رو میبینیم بازی خط شو کنید دوما دارد بازی اینک هم با میدان بر اومدن و بیاید مهارت گیمناستی دختران رو در این شرطی مسابقه تماشا میکنیم دو مدورت بازی شوشه نبتی رو میبینیم برتری همون نسبی دسته حضور است آنها تو رفت و پیش میبارین و برقیبان خودیم خود امکانه که و پیش برند و برتر رو به خود بگیرند یعنی اونها نمیخوان برتر رو از دست بدهند ادامه دارد بازی شوشه نوبتی رو میبینیم بود ختم و کنید دوتون عزیز دست دسته فروخ کمی هم باشد با پیش بر اومدن ولی برابر حرفان خود شده نتوانستند دو بازی رو میبینیم بود باشد دوتون عزیز نک دو سرکون اخیم دستا با میدان بر اومدن و میبینیم که در این شهر کدوم دستا قلی می آید در این شهر باز دسته بهادور غالب آمد با به دسته дӯстони азиз дар ин ҷо ҳама шартҳои мусобиқаи музоифарин ба анҷом расид ва фаро расид лаҳзаи эълон намудани холҳои ба дастовардаи дастаҳо мувофиқи ба ҳузури ҳакамони барнома дастаи ба ҳудур соҳиби сду хол ва дастаи фаррух бошад соҳиби сисе хол ҳоло аз ҳакамони барнома хоҳиш менамоем ки ҷоми ғалабаро ба дастаи ғолиб супоранд марҳамат تلاش هر دو دسته از جانب حکمانی برنامه با مدال ها سرفراز گردانیده می شود مرحمت دوستان عزیز در اینجا وقتی به برنامه آفرین جدا شد به انجام رسید اگر خودت هنر و مهارت ورزشی خیش را به امثال خود نشان میدهید پس با ما در ارتباط باشید چون امکانات را تنها تلویزیون باورستان با شما فراهم میسازد سراغ ما شهر دوشنبه کوچه چپه 31 تلویزیون باورستان تو برای من نوبتی چوست و چالاک باشید